Du hast keinen Bock, wieder fette Roaminggebühren zu bezahlen. Nur wenn du mal kurz in den Skiurlaub nach Österreich fährst, dann geh wählen. Am 26. Mai ist übrigens Europawahl.